o tri tajge, tri pohljunage iz tajgija na Mune Prva tehnika je Yoko Menuchi sa unutrašnje strane, znači partner dolaze Mune Cuki. Dolazi, menjate iz ove pozicije formu trougla u ovu poziciju. Ova ruka, lagano sam, ide preko njegove ruke. Da druge strane. Da, da, da, ova ruka ide preko njegove ruke. Ovako. I čuva. Znači, druga strana, ova ruka ide preko ruke i čuva. Probajte. Pa i dok ova ruka poklapa njegovu ruku i čuva vas, ova ruka ide gore. Tako da vam je lakat dole, a šaka je blic spremni u ovoj poziciji. Znači, gledajte, druga strana. U isto vreme, ovo ide gore. Lakat je ovako, nije ovako. Ovako je lakat. Još jednom gledajte, s ove strane. Projekt. Ovde i ovde. E, cela ova strana pravi zamah i u stvari tehnika je atemija udaram bridom i celom stranom po vratu. To je tehnika. Znači, tehnika je ovo, gledajte. Znači, udario sam i vratio ruku ako treba još jednom drugu. Pogledajte, druga strana. Udario sam i vratio ruku ako treba da udari Evo što je druga strana. Ova. Znači, eh, tehnika je atemi. Udarac pol puta ruku, a može pod znacima navoda bude udarac na razne načine, ali je ovo udarac rukom. A, pošto takav udarac rukom po njegovom vratu e, bi proizveo određene probleme u njegovom telu, a on se čuva tako što ide u pad. I vi ostajete u ovoj poziciji. Znači, vi se čuvate, a temi on se čuva i ide Znači, čitava ideja ovoga, znači čuvate se rukom, a tebi, a on se čuva tako što ide u pad. Jer kad ne bi išao u pad, ovo mu baš ne bi bilo prijatno. Lakat je dole, bridi ovako. Pravo za partnerom, znači nije ovo ovako. Ne, ne treba ja ovom rukom da ga gurnem. A i ako je prošao tamo, ja sam ga već promašio, moj zamah je izgubio snagu i sve ostalo. Znači, ovo je ovde. Da vidite gde? On je naspram moje ose. On nije prošao. Ovde kada bi ga udario, on bi imao problem. Ako se desi ovo, ja kasnim i sa udarcem i sa svim, i onda se okrećem za njim. Sad sam ja u problemu, pošto ništa mu nisam uradio, on može me napraviti. Znači, pogledajte, ovo je ovo i ovo. Udario sam, vratio sam. Druga strana, udario sam vrat, da li vidite, on je na mojoj osi u momentu dok moja ruka udara. On se od tog udarca čuva tako što ide u pad. Pazite taj udarac, vaša ruka ovako ostane, to znači da se hteli samo rukom da udarite. Međutim, ako cela strana tela ide, posle ovoga ruka se vrati. Ne zato što ja hoću da vratim ruku, nego kad moje telo uradi ovo, ovo se sve elastično nategne i kad pustim, moje telo se sa sve rukom vrati nazad. Znači, gledajte, čuvam se, ovo moram. Right. Hvala to vlazi Munazuki. dovede. Stajao ovako, praktično su nam ukrštene noge, obe leve noge bile napred. U momentu kad je došao, ja sam se srednjom levom rukom čuvao i menjao sam formu trougla, ovako, a desnom rukom, znači koja govora zadnjoj nozi, sam išao temi i oko menuče, u predeo vrat. Kod ove tehnike, ja sad stojim ovako ili stojim isto ovako, sa svime sve. Ono što treba da uradim je da dođem na spoljašnju stranu. Opet se čuvam ovom rukom. Kako se čuvam? To je ona ruka koja ima težinu s donje strane gde on ne može da digne moju ruku gore. Čak i ako je krenula taj uh, e, apekat od ozdo, on ne može da digne moju ruku. U ovoj poziciji ova ruka sa sve nogama i telo sa kolenima ide šomen uči po njemu. Ovo je pozicija. Znači, gledajte, odavde je, ovo, sad sam spolja. Gledajte, ako sam bio ovako, on ulazi cugi jaši, pa je opet isto. Ajde, pravi. Uh, ovo je već e, e, u ovoj formi trougla kad sam menjao, pre što sam promenio formu trouba, moja ruka išla ka e, ovom delu, ka e, delu gde je pregib lak, pa, pa malo iznad. Ne gađam ovo, ovaj deo ne gađam, on se suviše brzo kreće. Njegova osa se kreće, ovo se kreće najbrže, ove tačke se najbrže kreću, njegova osa se kreće najsporije, bez obzira kako on dolazi e, ka mene. To znači, onaj prvi put kad sam se čuo, e, ne vidim. Kad je trebao bude Joko Menuči, ja sam ovde držao težinu s donje strane. Da li vidite? I bila je ova pozicija. Ne ovo. Ovo je besmislica. Dalje, kada dolazi s ove strane, ovde treba da zadržite težinu s donje strane, pa da uradite što Menuči, a ne ovde. Razumete, jel? Znači on kada dolazi do ove strane, vidite, da ide, ovo je pozicija. U poziciju uh, nije ovako vaša ruka. Ne zamahnete ovako sa lani, nego najkraćim putem gore i najkraćim putem dole. Ovo je šomen uči. Sa laktom dole, ne sa laktom u polju. Ovako je jače nego ovo. Pošto je ovo udarac, znači rukom, u stvari celim telom, kolena idu dole, da ne bi dobio udarac, on se čuva tako što padne u nas. Ne, Kao što kad je dolazio lagano s ove strane, ovo je u isto vreme, pa je oko me muči, isto je i ovde. Ovo je u isto vreme, pa je oko me muči. A ne jedna ruka, pa druga ruka i tako dalje. Ulazim u necuki. Dole opet pokrivam, kao malo pre kad sam ulazio za šom uči, vidite. Pa onda zadržim ovom drugom rukom, stavim nadlanicu ovako, uradim ovaj popin spolu i idem dole. Znači, e, ta tehnika bi bila ovako, gle, e. Evo još jednom, e, druga strana. Probajte, e. Ovog i ovog dela, pa onda ovog dela, skraćujem to sve u ovakvom pokretu. Da vidite, moja e, šaka ide kao da ću da mu zgulim ovaj gornji deo ruke. Ovako. Znači, pošto je ovo njegov top. I onda vraćam Atemi. Posle ovoga vraćam Atemi. Pri čemu je moj lakat dole. Još jednom gledajte. E. Ovo je pokret. Ovako, bridom na dole, ukosom na dole i onda vraćam. Pravite, tako je u stvari povede uh, njegov tok. Uh, vraćate atemi, znači ono što bi bilo odavde, ovo, pa dole, to je u stvari atemi, znači ide celo telo sa laktom dole, ras i vraćate ruku ako zatrebe jednu. Dobro. A, Partner se čuva od atemija tako što pada u nas. Tako da tehnika izgleda ovako. Znači, čuvajte malo partnera, nemojte se udariti po nosu. Sve tri. E.